This is Bert Mini Sound of Sitio Kabandaan, Barotac Nuevo iru. the show. Want Basta mais, mix DJs, uma passa que capijar.

Mini Sound ang sitio Kabandad, Barotac Nuevo, Iloilo.